それでは本日はお忙しい中お集まりくださいまして誠にありがとうございますそしてインターネット中継をご覧の皆様お待たせいたしましたえただいまより新日本プロレス武士もフィフスアニバーサリーレッスルキングダム 12in 東京ドーム2明けの記者会見を始めさせていただきますおかげさまをもちましておとといの東京ドーム大会は、え観客動員が3万4995人という昨年よりも8000人以上のお入りとなりました えー、改めてあの取材をしてくださった皆様に御礼申し上げます、えー、昨日後楽園大会終わりまして今日は2。夜明けの記者会見となりますえそれでは東京ドーム大会で IWGP ヘビー級王座 V9 9度目の防衛に成功いたしました今日は岡田和親選手をお迎えしてコメントをいただくことになっております、えでは準備よろしいでしょうかはいそれでは岡田選手をお迎えしたいと思います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 4995人ですかかなり入りましたし、まあ、歓声もすごくリング上から見た景色もとてもすごいものだったので、すごいいい経験をしたんですけどもまだやっぱり空いてるところもあり寂しいなという部分があったので2018年もしっかり盛り上げて2019年の東京ドームが もっとお客さん入ってその中で試合をしてまたプロレスを盛り上げていきたいなと思いますはいありがとうございます、えー、それでは質疑応答に移らせていただいてもよろしいでしょうかはいそれでは、えー、ご質問のある方挙手をお願いいたしますはいどうぞ えーとまあ、東京ドームの試合後も、はい、質問で触れられてたんですけども、えーまあ、今 V9 と、はい、でえー、V10 が見えてきたという、まあ、まだ次の、えー、挑戦あ、えー、防衛戦は決まってませんがあ V1 と V11 という記録というのは、はい、少しやっぱり意識はし始めたことないでしょうか、まあ、それに向かってやってるわけではないんですけどもまあついでですかね。まあその えー、保持期間も最長みたいなので、まあ、ついでにその V11 というのも超えてやろうかなっていうのは少しだけ思ってます、まあ、でもそれ以上にそれよりもやっぱりこう素晴らしい試合をですねもっともっとしてプロレスを盛り上げていくことの方が大事なんじゃないかなと思ってますね。はい 岡田さんのモチベーションの中ではまずどうしてまあもちろんあの勝つということは大事だとは思うんですけども、はい、その V11 まあその田無さんの記録をどうしても超えたいっていう気持ちは今のところそういうことない。ないですね。まあ本当ついでで、まあ V11 を超えるというよりも、また2019年本当に超前の中で試合をしたいなっていうそっちの目標の方が今はとても 大事なことかなと思ってます。もう一つ、えっと昨日の試合後、はい、えー、後楽園の試合後にですね、えっとまあ最後リング上で、えっと真田選手が、えー、まあ技を仕掛けてちょっとまあ、えー、KO 的な感じになってしまったのと同時に試合後には真田選手から、えー、まあ珍しいことなんですけどもあのコメントで調整表明みたいなことがありました。その件に関してはそうですね。まあ そんな簡単に挑戦できるもんじゃないでしょっていう僕のことを攻撃しましたはいいいですよ挑戦してくださいっていうようなベルトじゃないんですよ、まあ、内藤さんだって G1 優勝してずっと前哨戦やってやっと東京ドームでやったわけなのに急に昨日攻撃してはいじゃあやりましょうっていう そんな甘いものじゃないんですよこのベルトっていうのはでもまあ僕も、まあ、ちょっとその件に関してはずっと考えてたんですけどもまあいいじゃんって思ったんですよやってやろうじゃんってただね俺だけなのっていうそっちもあるじゃないのっていうのは思いましたけどね別にこっちは ヘビーのベルトをかけて向こうはあるんじゃないでしたっけタッグのベルトが、まあ、それはそれでいいんじゃないかなと、まあ、そういう条件ありだったら、まあ、僕もいいことだと思いますし、まあ、それは僕は全然会社に何と言われようが僕はやるって言いますけどね。はいえー、今イービル選手とサラ選手が持ってるタッグ王座 とのその、まあ、挑戦まあまだそうですねそれを向こうもやってくれるんであれば別に僕はこっちもやりますよっていう、まあ、昔もそんなようなことがありましたけども、ま下道さんに、ね、あのデビット挑戦させるようなことありましたけども、まあ、それと同じでタッグのベルトかけるんであれば別にこっちもやってやってもいいですよとは思ってますね。 なみに現時点で岡田さんのらそのパートナーもしうんまあそうですねえー、真田イービルですよね、うん、まあイービルイービルかあでもまあ昨日 ですね後藤さんもいいビルにやられてましたしそういう意味では後藤さんと組んでもいいのかなまあ、後藤さんは、まあ、ケオス呼んでまあそれまでなんか行動してたわけでもないですから、うん、そういう意味ではいいのかなと思いますね。はい、他にご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はいどうぞ。えっ、ー、と澤さん 今日はシングルで、まあ、来て間もなく福岡で、あり、G1 でもやってます、はい、とりあえず、ここまでの澤田さん、新入マットでの印象というか、どんな感じですかうんなんですかね、まあ、印象に残るような活躍はしてないんじゃないかなと思いますけどね、まあ、発言も何かあるわけでもないですし、まあ、それがやっぱりこの前、 えー、昨日ですか喋ったっていうことは何かしら変わってるんじゃないかなと思うので <coughs> まあ散々もう東京ドームまではもうああだこうだいううるさい人が相手だったので、まあ、逆に静かな人とやるということで、まあ、どうなるのかなとは大丈夫なのかなっていう、まあ、実力は認めますよ、えーまあ、その何を喋るのかなっていうのは もし決まったんであればそれは楽しみですね他にご質問ある方いかがですかよろしいですかはいよろしいですかはいでは質疑応答は以上とさせていただきますはい、はい、じゃあちょっと僕からいいですかはいえーとですね まあちょっと紹介したい人が実はいまして新しいケオスのメンバーを紹介したいと思います。 新しいケオスのメンバーの J ホワイトですまあ J はですね、まあ、昨日バレットクラブ入るのかなと思ったんですけどもケニーとやりたそうだったんでだったらこっち来いよと、まあ、僕が池戸さんに「棚橋とやりたいんだったらケオスに来いよ」と言われたのと 同じような形でじゃあお前もやりたいんだったらキオスに来いよ誘ってキオスに来ましたじゃあ J. ホワイト選手から、えー、慶応推理を決断した経緯についてコメントいただきたいと思いますじゃあぜひお願いします Yeah, so since I came back There's always a lot of speculation about if I was going to join a group or not. See, the way things work over here in New Japan is you can't always do it alone. Not completely anyway. So, if I'm going to take on the Bullet Club, I'm not delusional. I know that I can't do that by myself. Hence why this is going to work for me. It's going to benefit me. Now, Kenny, last night in the ring, he talked about potential, about seeing potential in me. See, the way I see it, <clears throat> people of power recognize potential in people, and people of potential know power when they see it. I've seen Kenny's power for a long time, and I'm going to take it from him. When I take his belt, the IWGP United States Championship. That's coming to the Switchblade. You see, I hate the Bullet Club. Now this stems back a little while as well, when I was a young boy here in Ring of Honor in America. The way they do things, it's what they want, when they want, which I can admire, but it's just the way they go about it that I'm just not a fan of. So, I'm going to beat them at their own game. I'm going to do what I want, when I want. Now, I'm just going to go to the top and cut off the head of the snake, which is Kenny Omega. He's looked at like a god, some sort of wrestling god. Sure, he's amazing. You saw him put on amazing matches with him and everyone else that he faces but he's not invincible. As much as he might like to think so, he's not unbeatable. Nobody is. And I'm always seeing the fans just worshipping him. <clears throat> Especially the American fans, especially the Bullet Club fans. But the sickening thing is, the embarrassing thing is, is that wrestlers are starting to worship him too, especially in the Bullet Club. And that's the bit that I really don't understand you come to New Japan Pro Wrestling, the best wrestling company in the world, you should want to be the best. I don't get why those guys in the Bullet Club just sit back and do, does or do what Kenny tells them to do. Surely they would want to go for that belt that he has. Yet guys like Tamatonga, Bad Luck Fale, Adam Page, they sit back and they do as they're told, like little lapdogs. But it's my job to fix all of that. You watch just how quickly Kenny Omega will come crashing back down to earth once I put the fear of being beat back into him. Because there's nothing like a little bit of fear to make a paper man crumble. And then you watch that fear spread through the Bullet Club, infect it from the inside. You watch the foundations of the Bullet Club crack. Then you watch the Bullet Club fall. Once I beat Kenny Omega, become the second ever IWGP United States champion, you watch how quickly all the Bullet Club will turn on Kenny. <laughs> you already saw it start to happen last night. It's happening, it's inevitable. And once I give it that extra little push, you just watch the chaos unfold. And then you can just sit back and breathe. Just breathe with the switchblade. You're soon to be new IWGP United States Champion. And on another note, it's enough about Kenny for now. I'm sure there'll be a lot more talking to come. But on another note, Okada, Okada-san, don't get too comfortable. I understand that I need people behind me to take on the Bullet Club. I'm sure you're sick of them too. But let me make this very clear. I'm doing this, this whole arrangement, because it benefits me. It's going to help get me to where I want to be. But the day is going to come where me and you, our paths are going to cross. Whether it's for this belt or not. I mean, I'm sure at your current rate you'll still have it. But one day I might just come and take it from you. I'm not going to fall into the background and become another one of your chaos guys. It's the same thing I'm talking about the Bullet Club. They're sitting back and they don't go for what they want. I'm not going to do that. Okay, I'm not sitting. I had stopped uh, talking. No, I'm still going. I'm still going. Excuse me. I'll, I'll let you know when I'm done. Okay? But for now, if it works, it works. Just remember I said that. Watch your back. Do not get too comfortable. But hey, thanks for having me in chaos. You want a hug? You want a hug as well? What's Easter, eh? Yeah? Yeah, Kenny. That's just in. I promise. Chaos now. Teammates. Hug. Come on. Come on, Rainmaker. Okay. Chaos. Yeah. Chaos. For myself. Okay. Let's が日本に戻ってきた時からどのユニットに所属するかということについてはいろいろな話がなされてきたと思う新日本プロレスで戦っていくには1人ではやっていけないということも自分自身の中では分かっていたでも昨日のバレットクラブ誘いを受けたけれどもあれでは自分のためにはならないと思っていたペニーが、 まあえー、バレットクラブ行きを誘ってはくれたけれどもあそこではみんなケニーの言いなりになってしまうあのクラブというのは今ケニー・オメガのものだそして彼自身から自分自身が可能性があるということを感じると言ってもらったけれどもパワーのあるものは可能性を感じ可能性のあるものはそのパワーのあるものをまたさらに上回るために戦い抜くこれが力の、まあ、あり方だと思っている。 これから自分はケニー・オメガの IWGP US チャンピオンシップのベルトを取るために戦っていく若手時代からバレットクラブのことは大嫌いだった彼らのやり方が好きじゃなかったケニー・オメガが自分自身がプロレス界の神であるように、えー、振る舞っているけれどもそれも違うと思うもちろん素晴らしい試合をするけれども彼は不死身でもなければ敵なしでもない アメリカのファンやバレットクラブのファンは彼を崇拝しているかもしれないけれどもそのバレットクラブ崇拝も自分自身では理解ができない新日本にせっかく来たら最強になるべきベストになるべきなのにバレットクラブにいてはケニーの言いなり自分の仕事これからなすべきことはそれを全て直すことであるそしてケニーを破壊し自分自身が上に立つそしてケニーにから え出てきているこの恐れというものを感じ取っているのでそれをバレットクラブ内に広げてそして最終的にはあのバレットクラブそのものを堕落させてしまいたいと考えているそして私が2代目の IWGPUS チャンピオンになろう慶応推理を決めたのはそのためでもあるそして岡田さんに言っておくけれども油断してほしくない自分はメンバー入りはしたけれどもあなたと同じようにケニーに対して 疲れてしまっているところもあるからこそこのクラブ入りを決めたしかしそれは自分自身のためでありケイオスのためではないなのである日もしかしたらあなたのこのベルトを狙っていくかもしれないそれについては覚悟しておいてほしい Is that okay with you? Yeah, okay. Yeah? Yeah. Okay, cool. Well, let's just have fun with it in the meantime, huh? We done here? Any questions? え質疑応答を受け付けたいと思います、J. ホワイト選手に対して、あるいはまあ岡田選手も含めて、突然の発表になりましたが、この件につきまして、質疑応答を受け付けたいと思います。ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか。はい、どうぞ。高田選手から、はい、そのまあ、今、えー、ちょっとその不穏な発言も一部ありましたけれども、はい、まあ、そのケイオスのメンバーに期待する部分というのもし、はい、そうですね、まああの別に僕たちもケイオスで本当に 好き放題やってるチームだと思いますし、まあ、僕がケオスに入ったきっかけもそういうような形でしたんで、まあ、本当それはもう J のやりたいようにやってくれればいいと思いますし、まあ、オスプレイが今ジュニアヘビーのチャンピオンのように、まあ、J も好き放題やってもらって US ぜひ取ってもらって、まあ、本当に目指すべきものはこれだと思ってるのでこれを 最終的に目指してくれればいいんじゃないかなと思いますね。じゃあえっと、ジェイ選手に今その岡田選手、まあ、今も少し話ありましたけど、まあ、岡田和親という選手はどういうふうに思っているかちょっと。So you've heard your thoughts about Okada and the reason why you're joining Chaos now, but what are your thoughts on Kazuchika Okada as a performer or the wrestler? Yeah, he's at the he's at the top of his game. Not just his game, everybody's game. That's why he's had that belt for how long now? Four hundred and something days. You don't know? I don't know. You're the champion. You're meant to. You're meant to keep track. You don't care. It, his performances speak for themselves. He's an amazing wrestler. That's again, I said it. People of potential recognize power. Maybe going after Kenny's but I see power with him and chaos. Hence why I'm aligning myself with chaos. So yeah, he's at the top of his game. But we'll see where I get to in the coming months and years. えー、彼の彼だけではなくてこの団体そのもののトップに立つユニットだけではなく団体そのもののトップに立つ選手だと思うだからこそこのベルトを、まあ、400何日かキープあの保持し続けてるんだと思う素晴らしいレスラーだと思うそしてさっきあケニー・オメガが自分の可能性を感じ取ったということを言っていたけれどもケイオスの中でもこの可能性というものをパワーのある誰かが感じたからこそこのユニット入りっていうのが出てきたんだと思う。 まあ、しかしこれからケイオスのメンバーにはなったけれども数日後数ヶ月後何が起こるかわからない他にご質問ある方いらっしゃいますかはいどうぞあのさっきそのジェイ選手のバレットクラブやり方が嫌いだとおっしゃったんですけど逆にジェイ選手の中の理想というかどういうそのチームマットの状況がジェイ選手のの中理想なうん、So in your comment, you said you never liked um, Ballet Club, club. Mm when, since you're young. Yeah. But uh, what do you think is the ideal unit or the group that can be? Uh, sorry, I don't quite understand what the question is. Yeah, so you hated Bullet Yeah. But uh, what do you think is the ideal unit or the group that can be, you can belong to? What's the ideal yeah, one? Yeah, I'm um, the ideal one. Well, I feel like it's pretty obvious that it's chaos seeing as I'm with them. I thought that's what this whole thing was for, to, to show that I'm with chaos. So I feel like that's the answer right there. The ideal unit is chaos. I wouldn't align myself with another unit that I didn't think was very good. So I feel like that's quite self-explanatory. まあえっとまあ、バレットクラブ好きではないというコメントをしましたでもし理想的なというならば自分がもちろん加入することを決めたケイオスこれが自分の中で今思う理想だと思いますもし自分がどこかに属するならばケイオスだと思ってます新日本全体がどういう状況になるというかその J 選手の中で新日本マットはどういう状況にあるのが一番理想ですか So what do you foresee the future of New Japan, or what's the ideal way you wish the New Japan to be? I think I get what you're trying to get at. I mentioned about you've got your groups, you got Chaos, LIJ, Bullet Club, Suzuki Gun, Team New Japan, and whoever has those top prizes, the top belts, this one here, the United States title, the Intercontinental title, they're never title. If someone in those groups has it, nobody else from their group seems to want to go after it. It seems like the most important thing to them is just being a part of that group. That's what I don't understand with it. Surely everybody should want to go after one of these major prizes. And even if, yeah, if you're in the same group, and for example, Okada, he has this, I feel like he would understand if someone like Ishii, who was brutal in the ring, a veteran, I feel like he would understand if Ishii wanted to challenge him for this because he understands what it's like to want to be at the top and to want this. That's what I want New Japan to be like. You have these groups, but people just don't go for these prizes, which is what I'm coming in here to do. I don't care whose it is. Now I'm going after Kenny's. I'm going to take that from him. That's why I to Okada, don't get too comfortable because one day I'm going to come for this or him. He's built such he's built such a legacy for himself already at such a young age. But I'm going to go after that and I'm going to go after this as well. I'm letting him know and I'm pretty sure he can understand why I would do that. He'd probably have a similar mindset. That's all I want New Japan to be anyone goes after anyone's prize because everyone should want to be the best. When everyone wants to be the best, that's when the entire company all grows to a whole other level. And that's how we take over the world. 今新日本にはケイオス、LIJ、鈴木軍、そしてバレットクラブなどさまざまなユニットがある。そしてそれぞれのユニットの中で、えー、それぞれ えベルトを持っている選手が存在している自分の思う理想的な新日本の形というのはそのユニットにいる自分ということに満足するのではなくユニットにかかわらず誰がそのベルトを持っていてそしてたとえ同じユニットであってもそれを狙いに行くという覚悟を持った選手たちというのがたくさんいるというのが理想だと思っているグループに属することが優先というのは自分には全く理解できない 今岡田選手がこのベルトを持っているその事実を踏まえてみると例えば石井選手はリングの上ではあんなに凶暴なのにこのベルトを狙ってくることをしてきていない全く理解できないこんな素晴らしい称号を持った選手が目の前にいるのにそれを欲し欲しくない選手はいるだろうこれから自分はケニー・オメガの US ヘビー級のベルトを取りに行くそしてさっきのコメントでもあったように 岡田選手に油断してほしくないというのは全くそれと同じことで自分が理想とする同じユニットだろうがトップにいるベルトを持つ選手に狙いを定めるというのは間違ったことではない次に US ヘビー級を取ったらこのベルトを狙いに行くということも視野に入れていてほしいそれこそが最強だしこの団体こそが次のレベルに上がっていくための大きなステップになるだろうはいありがとうございますえ他にご質問ある方いらっしゃいますかはいどうぞ J 選手 J 選手にお伺いしたいんですけど、えーと、インターコンチネンタル王者の棚橋選手のリベンジというものももちろんあった中で、えーと、とケニーの持っている US に、えー、標的を変えた理由というのを伺っていいですか Is there any particular reason why your next target is Kenny Omega's US heavyweight title, not reve uh, make revenge on Tanahashi for Intercontinental belt? The opportunity arose, and so I took it once <laughs> Kenny brought this on himself by trying to bring me out there and try to get me into the Bullet Club. I said it last night after that happened. I, I see through Kenny. I know what he's playing at. I know what he's like. I know what the Bullet Club's like. He sees me as a threat, so he wants he wanted to get me to the Bullet Club so he could keep me under his arm and feel like he's safe as if I wouldn't come after him. So he called me out there for that. And the opportunity just arose, so I took it. I knew I had to do something after after Wrestle Kingdom. I go from Intercontinental Championship match. The next night, I'm in a match with a young lion. That's a big drop, and I knew I had to do something. and as fate would have it, Kenny gave me that opportunity. Wow he gave me an opportunity, but I took a different one. So that's why I'm going after that one. Tanahashi, second time round. Revenge, as you say, that'll come. I promise you, that'll still come. But for now, I'm taking out Kenny Omega and I'm taking his belt from him. これは自分にとっての大きな機会だと思ったのでそれに手を伸ばしたまでです、えー、ケニー・オメガがバレットクラブ入りを昨日誘ってきたというところで彼のそして彼のユニットの企みが見えたきっとケニー・オメガには自分の存在こそが脅威に感じられたのだろうだからこそ自分の手中に自分自身、えー、僕を収めてそして安心したかったのかもしれない でもそれが逆に自分にとってはチャンスだと思っただからそのチャンスに手を伸ばしたまでだレッスルキングダムではインターコンチネンタルのベルトに挑戦するという大舞台を経験したにもかかわらず翌日はヤングライオンとの試合という自分にとってはアップダウンの大きいこの2日間だったでもあのケニーからのユニットへの誘いでまた大きなチャンスが来たと思った棚橋選手へのリベンジ今はない今はケニー・オメガの持つベルトに挑戦するそれしか考えていない Something else before we get to the next question. I'm just curious to know Okada's thoughts, and I might need your help here, on the idea of what I was saying about for this company to go forward, and about the idea of people in the same group challenging their champions. I'd just like to hear his thoughts on it. Okay. あのこれは岡田選手に次の質問に行く前にお聞きしたいんですけれども、はい、さっきの質疑応答であったそのユニット内であれベルトを持つ選手に挑戦する選手が出てきてもおかしくないという、えー、僕の意見については岡田選手はどう思いますか、はい、for, for, sorry, for example, Yoshihashi or Ishii wanted to challenge you for that. Or for example, in Team New Japan, you've got Tanahashi, for example, somebody else. Yeah. <laughs> Juice Robinson or Taguchi, maybe not Taguchi, Juice Robinson going after that example. まあなので例えば、まあ、ケイオスだったら吉橋選手や石井選手が岡田選手に挑戦するとか、まあ、ジュース選手田中田口選手田口選手はないかなって言ってたんですけど、まあ、というのが挑戦してくるということに関してはどうまあ僕は全然ありだと思いますよ。まあ、それはやっぱりあのー G1 でしかなかなか同門対決ではないですから全然 ありだと思うんですけども、まあ、本当にケイオスに入って、まあ、J も僕の大きさっていうものに気づいて、まあ、まだまだだなっていう俺がこの人には挑戦できるレベルじゃないんだなっていうのは気づくんじゃないかなと思いますね。Um, I kind of agree with you. Uh, it can happen. and only opportunity for the same unit to fight against each other is G1 these mm -hmm. days. But yes, I think to have opportunity to fight against uh, top guy, the same unit, can happen. Yeah. But for mm-hmm. Jay to be a member of Chaos from today, I think you are going to realize how big I am so that you are not <laughs> mature enough to fight against me yet. Ah, yeah, it's a cute little response. <laughs> but uh, it's fine. You can doubt me. I get it. Recently returned young lion. So, as uh, Tanahashi called me the other day, he said he was going to kick my blue ass. Yeah, he may have won the match, but if we have a match, I think you'll see I'm I'm not what you think. But again, that day will come in good time. まあ、もちろんまだ自分自身に疑いを持っているこのレベルに来てないと思ってるのは、まあ、当然のことだと思う棚橋選手も自分の青い尻を蹴っ飛ばしてやるというコメントを、えレッスルキングの前に残していましたしかしその日というのは必ず来るだろう僕もそう思ってますよそんだけの J もレスラーですからだからこそケオスに呼んだわけでまあそれはまあ早いことを 祈ってますし、まあ、そういう素晴らしい戦いが皆さんにお見せできたらいいんじゃないかなと思いますね。Yes, I know. I know that you are having potential to be a big guy. So I that's why I asked you to join Chaos. So I wish you good luck and I wish that I uh, we both could show great fight in front of big audience one day. Mm -hmm. 他にご質問はいかがでしょうか大丈夫ですかでは質疑応答は以上とさせていただきますではこの後は写真撮影と移りますインターネット中継ご覧の皆様とはこちらでお別れとなります、え本日もご視聴誠にありがとうございました